kita akan futsal kita akan futsal di sini bro oke okay lah guys kita sambil nunggu kita pakai sepatu memang ya oke okay, bosku kita lagi pakai sepatu nih tapi nanti kayaknya satu persatu akan datang semua aku nggak shooting sepatu aku guys karena aku robek ternyata aku baru ngeliat kita akan terancam sampai malam kita mah tapi nggak apa-apa sih seru juga oke okay. oke okay, kita coba kemalasan dulu lah di dalam Wah lapangannya hancur guys kemarin tuh pas kita main pertama nggak kayak gini Oh, ini udah lepas-lepas lagi kayaknya eh, habis ada pertarungan hebat di sini tuh hancur semua nih sana lagi loh. oke lah guys kita coba pemanasan dulu ya kasih bosku teman-teman udah datang Ronaldo Ronaldo bosku oh, sewa bos. oke okay. sewa ya berapa banyak gol atau apa ini bos? gol saja oh gol oke okay. Yumin ya oh, Oke bosku, udah banyak nih temannya. Oh, lumayan. Nanti aku videoin pas main ya. Oke guys. <laughs> capek bosku teman-teman lagi main lagi kan? Sudah, sudah, saya. Oh, ampun. Terekam yang terakhir tadi. Oh. Oke bosku, begitu saja sajalah futsal hari ini. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Son, aku pamit.